Szervét Tibor vagyok. Azért csatlakoztam a Hősök Tere kezdeményezéshez, mert szent meggyőződésem, hogy mindannyiunk egyik legfontosabb életfeladata az, hogy a saját személyiségünket valamilyen módon jobbá tudjuk tenni. Például, hogy legyőzzük a saját félelmeinket, a saját önzésünket, és ez nagyon nehéz. Viszont meglepő módon nagyon kicsi dolgok által ez megvalósítható. Például, hogy az ember megdicséri valakinek a ruháját, vagy beenged egy autót a forgalomban. És hogyha az ember elég következetesen és szokássá válva cselekszik ilyen apró jó dolgokat, attól a saját életünk és körülbelül mindenki másnak az élete körülöttünk jobbá varázsolódik.